大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天又到了我们每一周的新冠疫情周报。这个周报啊，我们已经维持了一年四个月的时间，了解世界疫情的动向，就可以真正的掌握世界变化的脉动。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，说疫情啊，就要看数据，有数据的信息，我们才能够公正的看世界，而不是被未知的恐惧所掌握。所以，我们先来看看本周世界疫情的排行榜。首先，居高榜首的，当然就是我们熟悉的印度。印度目前的回报啊，单日新增病例大概为四十万，而每天因疫情而新增的死亡人数约在三千四百人。当然，这个数字都是有记录为主。 我们从广大的媒体记录来看啊，基本上至少九成都是没有回报的数字，有回报的几乎都已经是重症，需要呼吸器维持生命。所以，按照目前老师所取得的一些医学资讯啊，一般来说，新冠患者感染之后演变成重症的比例大概就是接近十个百分点左右。也就是说，即使感染了九成左右都不会变成重症，一般大概只有一成会变成重症。 而重症里面呢，按照中国所提出来的死亡率，重症死亡率大概在百分之一点四到百分之四点五之间。但是啊，印度比较不一样，因为就是无论在中国或是在欧洲或者其他的国家，重症患者取得氧气治疗的概率是非常的高。而在印度啊，除了权贵或者富有的人之外，要取得氧气的机会几乎都是需要比较高的运气。 所以啊，在有些报道里面啊，甚至有警察去抢夺已经分到氧气罐的穷人，因为富有的人需要这些氧气，所以穷人只能眼巴巴的看着亲人无氧气而用而殒命了。所以，按照这个逻辑来看了，印度目前比较真实的染疫数字大概是每日新增三百六十万例左右，每天死亡人数啊，全印度大概会落在四万五千上下。 且这个数据啊，不包含北印度的农村地区，而是比较诸如德里这些地区，这是会比较合理的数字。在这个数字下，才有机会会随地出现火葬以及坟地的爆满、来不及掩埋以及无法消化的遗体的真实状况。而如果全印度啊真的如数字一样，每日只新增了四十万人，而死亡病数只有三千四百人，那么基本上是不会出现随地火葬的情形。 印度多少人呢？印度有十四亿的人口，每一天正常死亡的话都不止三四千这个数字。光新德里它人口就有多少呢？就有两千一百万人。印度几个大都市如何会消化不了多出了两三千具因为新冠疫情而往生的百姓呢？所以基本上啊，这个是比较难以置信的数字。那么印度未来的疫情会如何发展呢？ 按照目前的模型曲线啊，未来印度会在两个月内再度成长两倍到三倍的疫情的状况，之后才会遇到了停滞期。而重点不是只放在印度，而是从印度辐射出去的逃难人口。而老师为什么会抓两个月呢？就是遇到了就会遇到了印度的停滞期呢？因为在那个时候啊，会往生的大概都往生了，不会往生的大概也都是有了抗体。 这个是怎么样？真实的用了人命啊，来换取群体免疫的状态才会真正的产生。而且印度的病毒株它是非常多样性的，不是只有一两种，所以说呢，它会快速的传播，然后又因为医疗资源的缺乏而快速的死亡，所以剩下来的都是一些比较能够抵抗的一些群体。那么这个时候啊，就会进入了比较强的一些区域免疫、群体免疫的状态。 那么印度的疫情啊，才会进入了新一波的停滞期，也就是接近顶峰的关键。在这个时候啊，印度可以取得比较大量的疫苗以及疫苗的原料，虽然不一定每个印度人都能够打得到，但是这印度整体的疫情啊，才能够有所的控制。但是呢，新冠疫情厉害的地方在哪里？它会产生反复，你得过了不代表它不会再感染一次，所以定进入停滞期之后啊，还是会缓步下降。 但是还是会有所谓的波段反复一下再高升，所以按照老师的估计啊，印度的疫情会在九月的时候会比较能够乐观的看待。当然，据说印度神童阿兰德他说的是九月会大幅的增加。不过老师这次的看法却是跟这位神童啊比较不一样。老师认为啊，七月的时候会进入了停滞期，也就进入了高峰啊，慢慢缓步下降。九月再反复一下，但是呢，会逐渐进入可以控制的阶段。 就老师目前所看到一些专业的一些迹象来看，没有看到印度会因此面临到几乎灭国的重大瘟疫产生。虽然还会膨胀到两到三倍，但顶峰应该是不会超过五倍。这是老师目前的预测。希望啊，印度政府能够先消弭了狂妄的民粹所造成的人祸，能够妥善的稳定疫情。其实，老师真的是希望。 印度的疫情啊，老师预测是完全错误，最好下个月都快速下降，能够打脸老师的预测，那老师当然也会很开心的去接受这个失算。希望印度疫情能够好转，好吗？讲完了第肩膀第一名的印度啊，接下来我们就要看其他排行榜上的国家。第二名就是我们的足球王国巴西，巴西现在每日日均增加六万八千例新增确诊病例，这是每一天。 这个数字啊，就是比较值得注意的。为什么？因为它最近有跟印度一样，有点新增数字啊，是一种复制贴上的味道存在。这很怕是一个契机呀，啊，或是印度变种病毒的侵入巴西，然后会瞬间拉高一倍以上的新增病例。这个真的是要特别注意的。而比较奇妙的事情是什么呢？ 即使巴西的疫情现在是世界排名第二，但是呢，百姓仍然去疯狂支持的巴西现任总统波索纳洛，也就是巴西特朗普，他的宽收防疫政策这个部分呢，其实有人说很夸张，但是老师觉得这是情有可原的。为什么？因为你新冠疫情在国内蔓延了，最多就病死了。但是如果按照巴西的脆弱经济模式啊。 如果他封城来去控制疫情，那么可能就不只只有病死，还会很多很多的饿死。而人人性是一个会求生的，当百姓面临的饥饿，他就会容易铤而走险，那么他就会犯罪。所以啊，宽松的防疫政策，啊，或许是这些比较贫穷的国家。 不得不为的策略。而目前巴西日均因新冠疫情而往生的人数啊，每天大概是两千五百人，所以是说重症部分啊，巴西其实还是有控制住的。那么讲完第二名，第三名就是世界排名第三，就是神之子的国度，也就是美国。美国目前单日新增病例数约在五万八千人，每一周平均大概是五万人，都是很漂亮的往下降的数字。 应该在下周经过节气之后啊，就会如老师上个月所预测的，五月份流月总论里面所说的，美国每日新增病例啊，很快的会低过五万这个数字。至于六月会如何，老师会加紧的录影啊，让大家来一起一定要知道我们下个月的发展状况。所以说，记得要订阅哦，老师在更新的时候啊，你才能够获得通知。而在美国啊，每日新增打疫苗的这个高峰啊，为三百万剂，他们打的是非常多的。 平均再少，每天还是能够维持到打十打两百五十万剂的疫苗。在这个疫苗保护之下，美国因疫情而往生的人数啊，平均也降到了只有七百人。这个跟之前几个月啊，美国每一天都有四千到五千人倒在新冠疫情上，真的是天壤之别。不过，按照人类的劣根性而言呢，在美国人身上也会展现的。为什么？美国前总统特朗普所造成的美国瘟疫。 在大家好转跟恢复之后，就会忘记他所造成的这些功劳，继续的去歌颂特朗普的贤明。所以，老师啊，身为一个亚洲的百姓而言呐，老师也是很希望特朗普啊能够在三年半之后啊能够顺利重返白宫，这样美国以外地区的和平啊就可能会真正的降临了。听明白吗？听明白就明白， <laughs> 不明白的那也没办法了，好吗？ 而世界疫情排行榜的第四名就是我们欧洲的土耳其，单日新增病例数最高为三万八千人，平均是三万五千人。这个数字啊，蛮如我们过去的评估，然后会慢慢的降下来，未来会反复的在飙高，但是程度都不会太高的。第五名是浪漫之国的法国，每日新增确诊病例啊，平均约大概每一天是两万例。 当然也如预期般啦，它开始缓步的走下坡，从十一万、五万、三万，现在两万，啊、会慢慢的往下去。后面疫情会不会反复？还是会，但是会比较稳定一点了。第六名是阿根廷，本周的新增确诊病例啊，平均一样还是两万，但是它少大概法国一点，所以说它排名第六，但是也是在顺利的下降中。 第七名是德国，德国的每日的确诊数字啊，平均大概是落到了一万八千，虽然没有下降的很多，但是染疫之后转化成重症的几率是大幅的下降的，所以德国也在比较稳定的范围之内。第八名是谁呢？第八名是哥伦比亚，哥伦比亚平均每日新增约一万七千的新冠确诊病例，这个部分呢，未来还需要多一点数据来观察。 因为这个是现在没办法说它会往好也往坏哦，这还要观察一阵子。第九名是秘鲁，平均每日新增确诊病例为一万六千例，但是啊，数据比较不稳定啊，老是从世界卫生组织里面去看啊，它似乎没有每天的回报，而是可能是断一天，然后停一天，然后再再看到它的新的数据。所以说它的数字突然的飙高，但整体来看，虽然比去年严重许多倍，但却不是毫无办法的状况。 第十名就是荷兰啊，荷兰平均每日为七千例，但最高的时候会达到九千这个数字，这对荷兰来说啊是一个很暧昧的数字，因为按照模组的形成来看呢，它面临到了一个很重要的交叉点，不是缓步的下降，不然就有可能快速的飙升，所以这个我们还在观察一两周来看看。 那么，以上就是我们世界单日的新增确诊病例的排行榜，它是每一天的数字。老师刚才讲到都是每一天，而不是是说一周新增。那么这个数字啊，也不是等于是说它国内总共感染的人数的排行，而是只有单日。那么以这个数字来看啊，各国基本上都按照一定的脚步来控制住新冠疫情的发展。 整体来说都是往好的方向迈进。现在唯一的变数就是印度的变种病毒会不会跨越了海洋洲际进入了欧美地区，尤其是欧洲。如果产生了一个破口啊，让印度的变种病毒侵入，而且它没有围堵住，那么就可能再一次的重新爆发，远比之前还要严重的疫情产生。所以，如何阻断疫情那个印度变种病毒的流动，是现在全世界的当务之急。 听起来可能还是有点残忍，但是这个时候，如果全世界没有一起封锁来自印度的人去出境，那么给世界带来的可能就像湿婆神的跳跳舞一样，跳出了毁灭之舞。至少经济是这样。而在其他国家部分呢，俄罗斯单日能维持在八千六百亿这个新增确诊病例，但是俄罗斯它本身有疫苗，而且它效果是非常好的，所以无论如何啊，都还不至于失控。 加拿大呢？加拿大每一天新增八千新增的确诊病例，但是加拿大应该会在美国之后获得美国给他的大量疫苗。美国当然先顾自己的百姓嘛，但后面来讲，美国应该会先供应到给加拿大上面，所以对加拿大而言呢，他后市也是看好的。而东南亚的菲律宾平均每天有七千两百例的新增确诊病例，这个很不理想。但是现在至少会有中国跟俄罗斯的加持，所以说给他一定的。 协防跟疫苗，所以说它应该也不至于失控，但是还是必须要提防了。毕竟它在东南亚，所以说提防印度的船只偷渡进入了菲律宾。而印度邻国尼泊尔单日病例啊暴增到每天七千例，但是裁剪率很低，它每一天裁剪人数啊不过一万多。尼泊尔这个国家将来是比较和平跟经济没有那么发展好的，所以数字还不一定。 呃，我们先讲一下哈，尼泊尔之前没有上榜，而且它现在也没上榜。但是了解一下它的一些基础资讯，尼泊尔的人口啊，大概多少人呢？大概为两千八百万，它的人口比台湾还要多。不过人家的土地是比较大的，它有十四万平方公里，台湾只有三万六千平方公里。所以刚才老师一直说啊，印度本身不可怕，可怕的是印度跑出去的百姓。 那有些百姓他就是无症状感染者，所以说啊，很怕他还透过这些破口传染到世界各地去。而欧洲的意大利平均每天新增六千的病例，但是这个资料可能是有错，所以说意大利啊，老师先保留不去评论它。而在亚洲的日本，每天新增约五千个病例左右，但是老师从模型中认为啊，这个数字啊，它已经离天花板稍微近了一点。以老师的模型来看啊，日本最高哦，再坏一点，应该不会突破九千例。 真的是坏到极限的哈，突破天际了，最高大概也是一万两千例。但是啊，日本人的的一些习性啊，应该会比较能够自制，所以说啊，它到很坏的结果几率是比较不高的。所以是说啊，它缓步下降，好，虽然反复，但是缓步下降的机会还是有的。而印度的宿敌巴基斯坦，日均稍微提高到每一天会有四千八百例的新增确诊病例，但是呢，印度的病毒容不容易进入巴基斯坦，这个是比较低的。 为什么？因为他们两个是一个世仇的国家，而巴基斯坦的海关边境啊，应该也不会轻易的放印度人进他们的国境，所以巴基斯坦应该还是比较安全一点。而印尼每日新增的病例数为四千七百例，但是也在慢慢降低了。好，同样也就是怕印度的人流到了印尼里面去，这个是比较危险的。而马来西亚呢？马来西亚现在反复往上飙升到三千四百例的单日新增确诊病例。 这个数字其实不可怕啊，对马来西亚不可怕，但是怕的是这些病例里面有一些是来自印度的印度人跑到马来西亚印度籍的亲戚里面去投靠的问题会产生。所以说啊，马来西亚朋友要特别注意，尤其是华裔的朋友啊，我们要自己做好自己的保护。我们管不住别人，但是我们至少可以管住自己嘛。各位说是吗？而印度的邻国孟加拉也是单日两千例，但是这个数字啊是完全不可信的。 因为孟加拉跟印度一样，应该是比印度还要差，检测几乎是没有，而又在印度的旁边，所以啊，根本难以防御。所以孟加拉很大的机会会成为下一个跟印度一样严重的国家。而回到了欧洲，英国每天新增确诊病例只剩下两千，算是已经很摇摆的状态了。毕竟它以前的英国变种病毒啊是非常强悍的。 而泰国呢，每天的平均新增确诊病例也是两千例，它稍低于英国一点点，但这个数字很难说，因为检测率比较低。但是泰国的环境啊，基本上它比印度好，也比其他国家稍微好一点，所以稳定的机会也是比较高的。而当初出现南非变种病毒的南非，每天新增病例已经跌破千例，到了八百例而已，降下来的还是蛮顺利的。而澳洲呢，澳洲现在每日新增约十五例。 澳洲比较特别，澳洲还特别禁止了，就算你是澳洲籍的啊，澳洲人啊，就算你是白人、黑的、黄人都一样，你是不能够从印度回到澳洲的，否则不但罚你巨款，还要用刑法来把你关进去牢里面。其实啊，看这个蛮有趣的，全世界的政府啊，大概也只有澳洲啊，是完全不善待保护自己国家百姓的国家了，这个是比较特殊一点的。 而台湾呢？台湾现在新增了八例，但是也不是每一天都有。而台湾百姓戴口罩啊，已经成为日常的习惯了，未来大概也不会有太大的改变，所以说这算是一件好事。而在中国部分啊，中国还是有一些小小零星的疑似病例，但是没有出现所谓的社区感染。目前跟印度的局势上啊，是必须要严格把关好那个来自印度的百姓，因为有些的中国。 包机呀，是从印度回去中国的，那这个真的是要观察，希望他们能够围堵好。但是只要印度病毒啊不出现在中国，大体上中国也是比较平安的地方。而中国特别要提的是什么呢？它的疫苗施打状况。中国现在疫苗施打状况啊，根据世界卫生组织的回报，每一天大概都有一千万啊一千万的这个高峰去施打这个新冠疫苗，平均每一天最低的时候也会有七百万。 这个数字啊，跟我们之前没有取得世界卫生组织的回报，跟老师自己推估出来的数字啊，基本上是吻合的。每一天达到一千万例或是七百万例的数字，所以只要印度的病毒啊不出现在中国，基本上我们中华民国沦陷的那二十几个省的百姓啊是比较平安一点的。好，那么以上就是我们本周的世界疫情的状态。从这些数据来看呢？ 其实世界正在往好的地方去迈进，而不是像一些名嘴或是一些频道主啊所渲染的新一波的世界末日要来临。人是因为无知而恐惧，例如对人面面对我们自己未来的人生，或是我们即将面对的选择，很多人也都是如此恐惧、跟害怕、跟迷茫。但是呢，只要我们能够先去明白选择之后的意义，那么或许现在我们该做什么努力，往哪个方向迈进？ 就会更加的明了了。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。